Aquests pavellons del moll de Llevant s'han recuperat per a la ciutat i són l'espai on ara es presenta l'exposició Ciutat Port, la ciutat productiva. És una mostra de com es transforma el front marítim i es converteix en un espai per als ciutadans. I aquest és també un dels fils conductors del que s'hi pot veure a l'interior. L'exposició pretén explicar des de totes les perspectives històriques, passat, present i futur, la importància del front marítim i els reptes de transformació que s'encaren. El més important és la remodelació del Morrot, una aposta de l'Ajuntament per obrir la ciutat al mar cap a Ponent. L'exposició dedica una gran àrea a aquesta reordenació, que pretén ampliar i cobrir certs trams de la ronda del litoral i alhora vincular millor la ciutat i el port. Hem de saber-ho utilitzant, no dient el port és una cosa aliena a la ciutat, sinó convertint amb el port en una cosa extraordinària per la ciutat. I ser capaços de fer tot aquest ordenament que avui es planteja aquí jo crec que té unes possibilitats extraordinàries de futur pels ciutadans. L'exposició també planteja altres reptes de futur del port per seguir sent un motor de l'economia de la ciutat i proposa espais de reflexió, com el que compara les transformacions al port de Barcelona amb les del port de Hong Kong. Ciutat Port, la Barcelona productiva, es podrà visitar cada dia de dilluns a dissabte fins a l'11 d'abril.